me llegan para solitaria y dice uno entrando, me dice de que, de que entre dale, le dice a uno que está ahí, ¿me entiendes? Yo con la vaina todavía arriba, porque yo le di un tipo y yo no la hubiera guardado, yo me la enganché. Y yo digo, cuando el tipo dice que tiene que entrenar, yo, ah, pues está bien, es que el tipo abrió el candado que me, me lo envolví. el otro hizo una ronda más roma, ¿tú me entiendes? Y el que el que para oh, arriba. Ahí tuve que sacar, oh no, ese fue uno. Porque yo era flaquito, flaquito. Y el tipo es así heavy. Y él me agarró así y me alzó fácil, ¿tú me entiendes? pero yo tengo una puñita como así y la jalo y le voy dando, ¿tú me entiendes? Y cada vez que el tipo como que me da un ching y vuelvo lo ajusto y el tipo como... Ah, hasta que ya yo estaba pisando tierra así. ¿Cómo ¿Por qué la gente le pasa? Bo, una pregunta, una pregunta, a vos. <laughs> cada vez que le daba lo bajaba un chin. O me bajaba un chin. Por punto. Una pregunta, vos, Yo, yo dije en un, un tema. En la, en la casa hacen cuchillo con papel y jabón mojado, ¿verdad? Eso, eso allá afuera ya, otro nivel. Aquí hacen, aquí hacen de, los mismos barrotes, barra La cárcel tienen como una planchuela así. Para, agarrar la barra. Para agarrar la barra. Esa barra uno la pega. La pegan con gilet. Con gilet. Uno monta gilet en, en palo. Y con la gilet durante la soldadura. Pero duran un año para quitar esa barra? No, en una semana, te, en un día te apeas una barra entera y con una barra entera casi haces 40 machetes. ¿Cómo cuánto tú crees que vale esa computadora? Machete que, te, que le dan uno de la parte, ¿Eh? es barra. Uno barra ¿Por dónde anda con todo lo que tú tienes en computadora ahí, no?